Tunakwenda kesho kucheza mechi ngumu ya ligi, tukitarajia mchezo utakuwa very tough, uh, very technical, lakini tunazo mbinu sahihi kupitia kwa walimu wetu, jinsi ambavyo tutakavyokwenda kuzisaka points tatu kesho. Mechi lazima itakuwa ngumu, no doubt. cost wako kwao, miaka karibuni wamekuwa na rekodi nzuri against us kwa hiyo wataingia na ile spirit ya kutaka kuendeleza ushindi, lakini this season ni season ya ubingwa wa 28, sio season ya kukaa bila taji la 28. Kwa hiyo wajue wanakuja kukutana na Yanga nyingine yenye ubora wa wachezaji, na tunataka kuprove kwa Watanzania, hususan wananchi washabiki wa klabu ya Yanga kwamba tumedhamiria kushinda taji hili na insha Allah mwisho wa mchezo baada ya dakika 90 tutapata points tatu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mipango yetu. Bugatti, tumeshuhudia mazoezi ya mwisho leo kwa wachezaji kuelekea mchezo wao dhidi ya Coastal Union, labda hali yao ikoje na morali? Umeona spirit iliyokuwepo pale kwa wachezaji baada ya mazoezi, wakiimba, wakifurahia, wakicheza na kutaniana, maanake hiyo ari iko juu sana na tumwambia hatuhitaji kuzoeana sana, isifike mahali wachezaji wa Yanga wakazoeleka sana na clubs nyingine. Yani hatuhitaji tena hilo. Yaliyotokea msimu uliopita yawe makumbusho kwao, lakini hatuji kucheza kesho kwa ajili ya kulipa kisasi. Tupo kwa ajili ya kutafuta points tatu. Visasi havifanyiki kwenye mpira wa miguu, visasi vinafanyika kwenye vita na kwenye marosoroso mengine ya kilimwengu. Kwenye mpira wa miguu ni kutafuta points tatu ambazo ndizo tunazokwenda kuzisaka kesho. Spirit iko juu, wachezaji wana ari kubwa, na alhamdulillah wachezaji wengi eh, kama si wote, asilimia tisini na tano ya wachezaji tulionao kambini wana uwezo wa kucheza kesho. Ni maamuzi ya walimu wakiongozwa na Profesa Nabil mm -hmm. Pengine labda hali ya hewa ya jiji la Tanga ina, ina, ina utofauti na jiji la Dar es Salaam na mm, inaweza kuathiri chochote ama kuchangia chochote kwenye ushindano kesho? Joto ni lile lile tu Dar es Salaam moto, Tanga moto, chuzi moto, mboga moto, ugali moto. Kwa hiyo hatujaathirika sana, ni moto juu ya moto. Umeona hali ya hewa hapa ni jua kali kama Dar es Salaam, eh, joto kali kama Dar es Salaam. Kwa hiyo kusema kweli hii haijatuathiri sana, labda eh, kwa miji mingine Tanga na Dar es Salaam kwenye swala la weather always zinakuwa ziko the same. Bugatti, tuzungumzie ule mradi wenu wa kusajili wanachama. Nimeona Tanga hapa sasa hivi tunaona matangazo yamekuwa ni mengi zaidi. Mwamko ukoje? Alhamdulillah, mwamko unaenda vizuri kama unavyoona, tunaelekea vizuri na Tanga eh, kumetokea eh, yani watu wameamka sana, na hata sisi imetushangaza, inaonekana jinsi gani watu walivyofurahia mradi huu mkubwa na watu walivyofurahia kuingia katika mfumo huu ambao sasa unatupelekea kuwa na wanachama wa kidijitali ambao tunawatengenezea ile database ya kwamba unajulikana ulipo, unafanya nini na shughuli zako. Kwa hiyo tunaendelea kwa kuhamasishana, na nitoe wito wa kuendelea uh, kwa wanachama wetu kokote walipo waendelee ku, ku, ku, kujiandikisha katika mfumo huu, una faida kubwa kwa klabu, Mwisho wa siku we get money, unaelewa? Hiyo ndio kikubwa. Unajua, sio kwamba mnatafuta tu pesa, mnatengeneza mipango fulani, mnakaa mnadanganyana, tutengeneze ki, kichuguu, tutengeneze kimlima, ah, ah, mnatengeneza mpango ambao wanachama na washabiki watafaidika direct, ikiwemo mfumo ambao wanakuwa ni sehemu ya ushiriki. Jana nilizungumza kwenye press, hii ni klabu ya watu. Hii ni klabu ya wananchi. Lazima mfumo utakaoutengeneza uhusishe wananchi, uhusishe watu, yani watu wawe sehemu ya ule mfumo. Hatutengenezi mfumo kwa ajili ya klabu iwe ya mtu. Mfumo wetu ni kwa ajili ya watu, watu wenyewe ni wananchi. Huu mfumo ni perfect, na nakuhakikishia Mungu akitujalia, tuna target, tunajua tunakuwa na awamu kwa awamu. Tutakapofika mwezi wa sita, unazungumzia kitu kingine kabisa tutakuwa na database. Tunasema tu wanachama wetu wako wengine, watakuwa wanasema si tuko wengi, wapi database gani, kwa facts gani? Hamna, si tuko tunaweka facts. Tunapokwenda kuomba udhamini kwa kampuni kubwa au mabenki au nani, tunawaambia sisi tuna wanachama laki mbili, hawa hapa anawaona, tuna washabiki milioni ishirini, hawa hapa anawaona. Kwa hiyo sio, kwa hiyo baadaye sio tukalaumiana tuka hapa kwamba wao mbona anapewa udhamini. Hapana, kwa sababu sisi tuna facts, tutakuwa tunaweka mezani. Nakaa porojo, nakaa unaibaiba kidogo, unachukua goli la mkono unakaa unapigana ngumi, unawekewa penalti ya chupli, baadaye unasema uko oh, wengi. Kwa nini jamaa? <laughs> Bugati, tumalizie swala la muda tu, <laughs> kauli ambayo inazaga sasa hivi. Ah, tutegemee kuona msajili wa kutisha siku leo, ikiwa leo kesho, kesho hapa tutatambulisha jambo kubwa tutafanya hapo. Kesho kutakuwa na kama mini mwananchi dei tunayofanyia Tanga hapa eh? mm -hmm kutambulisha mambo mazuri hapa uwanjani kabla au baada ya mechi. Kabla ya mechi hapa kwanza kutakuwa na e, eh, tumeongea wenzetu kosi wa ungwana wao ndio wenye mechi na bodi ya ligi naomba sisi tuna wachezaji wetu tunawatambulisha na ina hype kwa hiyo utakuwa na burudani. Hmm. Niwaombe wakazi wa Tanga, pamoja kwamba hii mechi ni ya Coastal Union, faida wanaipata Coastal Union kimapato, lakini sisi tungependa wananchi wote na wakazi wa jiji la Tanga waje kwa wingi. Hmm kuna burudani kabla ya mechi half time, na moja ya burudani tunatambulisha vitu viwili sivitaji sivitaji sivitaji